Hi ha moltes maneres d'acollir, o sigui, moltes maneres. A mi en un moment donat em van dir mm, hi ha una persona líbia que ha de marxar i tal, eh, i qui pot? Jo puc. Al final no va venir, no? Però hi ha altres maneres d'acollir, que és simplement ser bons veïns i sobretot, sobretot, ajudant a desfer rumors perquè hi ha gent que té molta por. O sigui, hi ha gent que té molta por i pensa que el fet de que vingui una persona de fora doncs li perillen les pensions, totalment al revés, eh, la gent que treballa aporta diners a les arques públiques i això ens dona seguretat de futur, hi ha gent que diu eh, l'administració tot el que dona és pels immigrants. No és veritat, l'administració dona a qui més ho necessita de vegades són immigrants, de vegades no. Però no és important quan algú et diu això, no barallar-t'hi, clar, perquè si no es tanquen les portes, però fer pensar, no? De dir, estàs segur d'això? Cava, barri refugi, és una, uns quants veïns de diferents barris de Barcelona i actualment també de Catalunya que s'han organitzat una miqueta per fer pressió, sobretot al govern i al govern central, bàsicament, perquè d'una vegada per totes compleixi el que són les seves obligacions amb els drets humans no? I, i, i doni pas d'entrada a aquestes persones. Perquè la ciutadania, a veure, hi ha de tot, eh? vull dir, hi han persones, vull dir que allò de que el penúltim és l'enemic de l'últim, doncs és veritat, la gent és incapaç de fer una anàlisi pensant que la culpa no és dels que venen, sinó que hi ha una estructura econòmica i de poder doncs, que ens, ens ha portat o no ens ha portat. Però sí que hi ha moltes persones que tenim clar doncs, que, que això és un dret humà, que d'alguna manera refugiats tal com està el món mm, tenim el risc de que va ser-ho tot i és no únicament per la guerra, és per la guerra, és pel clima, és per la gana, és per l'expoli que des d'Occident els hem fet. Nosaltres vivim amb una bona manera, no? gràcies a que doncs, ells viuen molt malament i encara avui en dia se'ls estan traient el que és la seva riquesa. No? Barri Refugi és un recull de persones que volien aportar quan es donés l'acollida. No? Per exemple, ells deien, pot ser una família que digui eh, nosaltres, doncs, en aquests nens, com que són de l'edat dels meus fills, o més o menys, doncs, doncs els emportarem a jugar, o un altre, doncs jo els hi puc donar classe, un altre, senzillament. I que, és clar, la, la gran contradicció és que ve un moment que el que són les ajudes s'acaben, perquè en aquest país les ajudes són curtes, és mig any, com a molt nou mesos, i amb això nosaltres pensem que la gent ni té capacitat d'aprendre una llengua, ni té capacitat d'adequar-se a l'entorn on està i, per descomptat, d'emprendre de, una nova vida buscant feina i tot, perquè si aquí ho tenim malament, doncs els que venen de fora encara pitjor. I llavors, esclar, es troben que quan acaben hi ha el risc de que acabin sent eh, immigrants irregulars com qualsevol altre, perseguits per la policia i acabant en el CIE. Vull dir que això és una, una realitat que ens hi podem trobar. Llavors ens dius, bueno, com es fa aquesta acollida? No? Aleshores, vull dir, barri i refugi, sobretot, estem treballant en la sensibilització de la gent. O sigui, pensem que hi han coses que evidentment ha de fer l'administració, però el que podem fer com a veïns i veïnes és acollir bé i acollir bé vol dir no únicament el que pugui portar l'etiqueta de, de refugiat, qualsevol persona que està aquí entre nosaltres, que el que necessita aquí és que se'l consideri això, un veí més, i que, i que se'l se'l tracti bé, eh, bàsicament, no? Vull dir, com tractaries el teu veí de l'escala, com, com es tracta els veïns de l'escala que venen d'altres països però que tenen un benestar econòmic i que ningú fa diferències, no? El que s'intenta és que sigui també una xarxa d'entitats, al igual que també s'està fent una recollida de signatures dirigim al govern central, que és realment qui té la clau d'entrada. A mi em fa molta por com està creixent a Europa una altra vegada i com som capaços d'oblidar el passat i, i, i marcar un futur que pot ser tràgic. Vull dir, de fet, aquí no ens toca la guerra de prop, però la guerra al món hi és. Vull dir, és un altre tipus de guerra, però hi és. I clar, vull dir, el que no, nosaltres no ens caiguin bombes no vol dir que no ens hagi d'extremir que caiguin als altres llocs. I que quan s'està Mm, parlant d'islamofòbia amb tanta profunditat com s'està parlant és paral·lel a el que va passar en el nazisme amb els jueus. Eh? I clar, això, alerta, alerta, perquè en un dels primers atentats que hi va haver-hi, eh, les dones que anaven a apropem-nos, les, les dones musulmanes que portaven vel, Mm, van fer inclús una carta que la van portar a les escoles dient que elles anaven pel carrer i la gent les mirava malament i les insultava, dient-los que elles eren culpables de, la gent que pateix terrorisme, la primera és gent de religió islàmica perquè és que allà els hi cauen les bombes i, en allà, i no distingeixen de quina religió és. I que la gent que fuig és la gent que, que que s'arrisca molt i que té un mínim de possibilitat de fer-ho, perquè hi ha molta gent que encara queden allà aguantant tot això. No? Aquí va haver-hi una guerra que va acabar el 39 i que va haver-hi quantitat de gent que es va exilar, quantitat de gent que, a més a més, quan van arribar a França van estar molt maltractats. Eh? Vull dir, en aquí també, vull dir, aquí els portem els CIE, eh? que et descuides, no? Però vull dir, hi ha hagut altres països, Mèxic, vull dir, Colòmbia, vull dir, que han acollit gent, no? Vull dir que, i, i això nosaltres ho hem de tornar no únicament per, per gratitud, sinó per dret humà. Vull dir, les persones som, abans que res, el subjecte d'un benestar que hi ha d'haver-hi en el país i la gent té tot el dret a buscar el millor per ell i per la seva família i per això marxa. No? Mm, la mobilitat arreu del món està en 60 i pico de milions ai, de, de persones. Per tant, ens hem d'acostumar a pensar que tornem una mica als orígens. No? La nostra societat ha estat migrant per naturalesa.